ये फॉरन में आप देख सकते हैं अभी बस लैंड हुए हैं <laughs> ये देखो ये सेट बना रखे हैं इधर बिल्कुल देखो ये देखो बिल्कुल आपको ऐसे मूवीज में मिलते हैं ना ऐसे बिल्कुल फॉरन की तरह फीलिंग आ रही है फॉरन में आ गए <laughs> बिल्कुल फॉरन में आ गया अभी बहुत थक चुकी थी तो सो रही है वो अपने डैडा की गोदी में देखो सो तो गया मैं उसने खाना खा के आराम से सो गई अब देखो यहाँ वगैरह ये करवा रहे हैं सब ये देखो फौरन का बिल्कुल आ रहा है बाबा ऐसे लग रहा है जैसे फौरन में आ चुके हैं <laughs> गोलमाल वगैरह नहीं थी वो हाँ। इधर इधर ही आई हुई है वो हाँ, गोल हाँ वो फौरन के जैसे गोलमाल के नहीं है ना पूरा गोलमाल अगेन भी और वो अगेन में जो सारे सेट देखते ना फोन के वो इधर के उधर है वो हनीका के डेटा थोड़ी तो देर थोड़ी देर वो हनी फिर रोने लगी बैठना नहीं है उसको आप देखो आपको गोलमाल अगेन में जो फॉरन के आपको दिख रहे थे ना पूरा जो देवगन के साथ सारे वो इधर से ही थे देखो सारा इधर था फिर सर आपको देखो इधर फोरन पूरा ओके ये देखो अनिका के पापा कैसे जा रहे हैं हेलो देखो कहाँ चले गए ऐसे किसी के घर में नहीं जाते ये देखो पूरा ये देखो कितना सुंदर है यहाँ ये वाला ग्रीन कलर दिख रहा है अरे कोई नहीं है इसमें वाह देखो ये का साल उगा रहा इधर म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ आ जाओ ओए म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ देखो <laughs> क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों देखो ऐसी मागे मागे सके रुको कैफे में आगे ओए आजा मैं क्यों होती है आजा जाओ आ जाओ अरे आज